ба номи худованде ки ҷон офарид барои сухан гуфтан забон офарид салом саломи дӯст саломи ёрони ҷонӣ салом бар маҳфили бахту ҷавонӣ саломи мост пайки дӯстона суруд асту нишот асту тарона ассалому алейкум меҳмонҳои азиз акао додаро апаву хоҳаро модару падаро аз номи худам аз номи тамоми санъаткорон шуморо хушомадед мегӯм ва аз номи санъаткорон ва аз номи ҳамаи шумо акаи шамсиддинҷона ва ин рӯзи хурсандишон табрик ва муборакбод мегӯм аз худованд талаб мекунем ки дар дил чӣ орзуи ҳаваси дури ҷомаи амал кушад ва дами тӯёи фарзандотон дам хир дават кунем омада хизмат кунем зинда бошед бори дигар хушомадед меҳмонои азиз сарбаланд бошед зинда бошед barcha barchalarga kayfiyat tilamiz o'tirib olasizlar hammalaring davrani boshlashga ruxsat bergansizlar Good morning, gentlemen, добрый вечер, дамы и господа. Салам алейкум, мехмонани, азиз мехмонани, гироми, нури дида тоҷислар шомади. Тахлайни сақал менам хабай. Мен хабай желал борте боржони, namoz сунда har kim o'z bilganidan qolmasdi. Avvalambor mana shu davramizda bizni kutganlarga, mehrini tutganlarga, yoshi qariga, bari bariga, mehmoni mezmonga, hazrati insonga kuyov kelinga aqli ilmga shoir xonandaga cholg'uvchi sozandaga semiz karnaychiga oriq doirachiga bir ko'zli videochiga xizmat qilganlarga bizni bilganlarga darmiyon qo'shnilarga do'styor oshnalarga kelinoyi tog'aga qo'ni qo'shni og'aga oydek qizlarga kulgan yuzlarga bo'ydoq bollarga kampiri chollarga badavlat pochchaga sersalom bojaga qo'li gul oshpazga biri tepaga biri pastga xolaga ammaga xullasga to'yxonaga yig'ilgan hamma hammaga xudoning farzi insonning qarzi bo'lgan samimiy salomni yo'llab assalomu alaykum deyman assalomu alaykum mana shunday farog'bosh kunda qiyoshchalanib turgan bir paytda mana shu davramizda bir biringizni ko'raman deb kelgan ko'zlaringizga ko'z tegmasin qadamlaringizga ekan otlaring hadya qaznon bo'lib qolsin deymiz mana bugungi kechamizning sababchilar bo'lib kechamizning bezagi o'zagi guli bulbuli gultoji sultoni shohmalkalar bo'lmish hamda davramizda ikkala yosh yana biri oy biri quyosh tohiri zuhradek layli majnuni farhodi shirinli baxtli liboslariga ovlanib tovlanib o'ranib burkanib buni bugun hammani ko'nglini olib o'tirgan kuyovto'ramiz jo'raxon hamda shu bugun nahor e'tiboran jo'raxonning birimli yo'ldoshlari yostadoshlari qalbdoshlari sevgilari muhabbatlari bo'lib qolmish kelinlik oq liboslarda turgan zilolaxonlarning baxtli oqshomda turar ekanmiz bularga muruvvat quvvat onayer saxovati atirgul tarovati kelajakda porloq hayot baxtli omadini tilab qolamiz deymiz kelin kuyovdan aylansin kuyov kelindan aylansin kelganlar yaxshi niyat qilsin bir yildan so'ng kelin ikki beshik atrofida aylansin kuyovimiz hasan Kelinge aylansin yaşta bana şimdi mana shunday oq libos 90 yaşta 18 yaşar kızlar karasın yashar Bir de deganlar bitta chiroyli qarsak Bir rahmat qarsak cho'lgan qo'llarni dard ko'rmasin qarsak cho'lganlarni xonadonlarida qarsillagan to'ylar bo'laversin qarsillab chulmaganlarni ham to'ylar bo'lib hovlilarga osmonlardan dollarlar yog'ilib ketsin deymiz barchalaringizga omad tilagan holda dasturxonimiz ochsin noz ne'matlariga marhamat qilamiz bemalol olib ichib yeb o'tirishlarini so'raymiz bugun mana Anvar anvarjon akamiz mastur akamizga to'y muborak to'ylar muborak kelin hamda kuyov muborak bo'lsin deymiz bugun to'y ustiga to'y ulangan qo'shaloq to'y albatta Jalil hamda amirjon ramzandeklarni bugun muhammadga ummat bo'ladigan sunnat to'ylarini inshaalloh sharafasida qo'shaloq to'y bayramini o'tkazmoqdamiz hammamiz mana shu to'y bolalarga uzoq umr tilaymiz kattakon yigit bo'lsin inson ulg'aysin ota onalariga xalqimizga xizmat qiladigan farzand bo'lsin deymiz hammalariga omad tilagan holda bugun ikki ming yigirma ikkinchi yil ya'ni o'n oltinchi iyul sanasi mana shu imkonlarni bag'rini muhrlab qo'yadigan kun mana shu kunni bir umrga muhrlab qo'yish uchun videooperatorimiz rustambek bilan birgalikda xizmatingizda bo'lamiz barchalaringizga omad tilaymiz dasturxonimizga noz ne'matlarga marhamat qilgan holda e, fonogrammadan foydalangan holda chiroyli muzikalar bilan davramizni boshlaymiz maylimi kelinglar muzika bilan qo'yamiz kelin kuyovlarni baxturiga taqdirga o'tirishga ruxsat etamiz marhamat jo'rabi jo'raxon sizlarga baxt baxtdan esa taxt tilaymiz marhamat o'tirib olasizlar bemalol ilohim umrlaringiz obod